Entenem que la innovació tecnològica és una oportunitat per fer avenços en, en altres àmbits, més enllà de la telefonia mòbil, no? en l'àmbit social, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit mediambiental. Barcelona, evidentment, fa d'anfitriona, però vol fer més que d'anfitriona, sempre ho hem dit. Tenim la voluntat d'aprofitar al màxim la presència d'aquest congrés, no només durant els dies que es desenvolupa, sinó al llarg de tot l'any. A la Fundació treballem 365 dies l'any per construir un llegat, per construir un impacte que vagi molt més enllà del que són aquests dies que no és poc, i aprofitar aquesta oportunitat per posicionar l'ecosistema eh, que tenim en el sector TIC, i tant no només TIC, sinó perquè la transformació digital afecta tots els sectors, i acostar aquesta transformació.